Et salut tout le monde, c'est le Donc là, on se trouve sur la map euh, de FO euh, de Fro 29RA. Donc c'est une map, euh, la, à ce qui paraît, la plus longue. Merde, merde, parce que je suis en créa. est à ce qui paraît, bon voilà, ce qui paraît, la plus longue map de Fro, de la plus longue map du, de, voilà, du jeu, de parcours, du jump, voilà. J'ai pas réussi à en parler. Donc là, on va commencer les premiers jumps. Hop, euh, Donc il y a 400 euh, niveaux. Et c'est pas des niveaux qui passent comme ça parce que là vous croyez niveau là on est déjà au niveau 6ème. Non, j'ai voulu gruger en vitesse. Donc voilà, on va essayer de faire 50 niveaux en un épisode et après enfin plusieurs parties. Pas des épisodes, c'est des parties. Oh, j'ai réussi à passer. Oh, j'ai réussi à trouver le bout. Donc, désolé s'il y a ça, je vais me kill juste après la, slash kill. Bon, voilà, <laughs> c'est déjà fait. Ça s'est déjà enlevé. Donc voilà. Oh merde. Donc on va essayer de, de, se dépêcher parce que voilà, j'ai pas d'immunité. Non, j'ai C'est pas que j'ai pas tout le monde, c'est juste que la vidéo, faut pas qu'elle dure 3 ans parce qu'après vous allez vous enlacer. Vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'il est nul, Halloween et tout ça. Donc là, on va essayer. Oh, il bug. Ça, si tu touches la toile d'araignée, t'es mort. Et eh oui, non, grouge, mon gars, non, grouge. Ah mon gars. Nous, on est des pros. Des pros du parcours. Hop, euh, tac. Désolé si vous entendez mon clavier, je m'en excuse. Je vais essayer de trouver euh, soit un bon micro, genre pas pas que ça entende les claviers. Mais merde, et eh merde. Ou soit voilà, genre j'essaierai de trouver un bon petit micro. Je reviens juste à, tout. Attendez, juste. Me revoilà, j'avais juste un truc à faire. Oh non. Donc là, hop, je vais juste me dépêcher. Parce qu'il n'y a pas tout le temps sur ce truc-là. Et ce, ça, ces trucs-là, je déteste. Juste me dépêcher, allez, hop. Je déteste, je déteste, mon gars. Je déteste. Je déteste ça. Donc voilà. Ouf, heureusement que j'ai activé ma touche de sneak. C'est bon. J'ai réussi. Ça, je déteste les trucs des échelles. Oh mon dieu. En vrai, j'ai rêvé. Oh, j'ai réussi. Et voilà, je me suis fait. Oh Oh putain, c'est des dislikes pour des trucs comme ça, frère. Non, j'étais presque... Euh, voilà, donc euh, je vais me susciter slash kill. Oh merde, je suis mort sur lui. Putain, ça me sonne. Donc si vous voulez envoyer moi des maps, dites-moi... Euh, si vous voulez que je vous envoie des maps, dites-moi dans les commentaires et je vous, balancerai mon adresse mail pro. Ah oui, c'est un gros mot pro. Hop là. 19ème, allez. On va réussir. Vingt-et-unième. Allez. Un deuxième. Un troisième. Ah, j'ai sauté dans le vide. <laughs> Frère, j'étais direct dans le vide. voilà, je sais plus combien. Faut pas que je recommence. Mon frère slash kill. Ah ça je déteste, ça je déteste. Ah ça je déteste. C'est mon, pire cauchemar. Putain. Enfin, y a un, ça m'a distrait la tour là-bas. Regardez quand même, c'est assez grand. Si t'as pas à te combler de, de petits jumps, euh, je pense que... Voilà, quoi. Oh, je vais mettre du temps sur ce jump. Ah, c'est bon, en fait, non. Fallait que je dise ça avant. Hop. Non, mais... Je vais pas dire grand gros pas bien dit des Oui. Allez. À la fin, j'aurai des crampes ou quoi Oh, oh non, T slash kill. Attendez. Non, je réapparais là. Oh, faut que je remonte tout. On est à 30. Non, merde, putain. C'est impossible. crois que c'est Oui, là. Et là. Je crois. Hein. que voilà, je suis trop fort. Je suis trop fort. Oh non. 33. Là, là. Euh... voilà. Euh, non. Non. Non, moi je vais aller là-bas. Oh, technique ma gueule. Technique mon gars. Je sais que c'est pas vraiment fait pour faire ça. Mais c'est pour... Euh, c'est pour la bonne cause mon gars. C'est pour la bonne cause. Oh. Allez, 38. 39, allez. Vite. Non, non. 40. C'est quoi, c'est quoi voilà. Oh non Marie cela Ouh, 41. Oh non, pas ça. Oh mon dieu, pas ça. Ah, ça, je déteste. Oh, je déteste ça. Ah non. Ah, là, je vais prendre du temps. Hein. Désolé si je prends du temps sur ça. Mais non Allez, allez, je sais que je peux le faire, je sais que je peux le faire. Vous ayez confiance en moi, ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Merci d'avoir <laughs> confiance en moi, c'est bien. C'est bien. Et là, je fais quoi Bon, allez, on se trouve je... voulais pas refaire ça. Je voulais pas refaire ça. Où j'ai fait tomber dans le... Allez vite. Désolé s'il y a des messages, c'est pas de ma faute. C'est de la faute du... Du de Discord. Dites euh, engueulé Discord pour ça. 43, c'est où ah, c'est là. Du coup, il faut aller sauter. Allez, oh, il y a ça. Oui Oh, j'avais pas vu c'est hyper aveuglant. il faut sauter là. Oh. Oh non, un, centimètre. Normalement, là, j'y arrive. Comment on gruge, mon gars 47. Euh. Oh non, pas ça. Quoi Il y a eu un rollback et j'étais sur le, truc. Euh, moi je voulais que je meure avant. Et si j'étais intelligent je serais déjà passé par là. Et le dernier niveau qui est celui-là. Et on termine sur le 50. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez à la deuxième partie. Donc là, la prochaine vidéo, je sais pas. Je crois que ça sera peut-être du jump, du slime Je sais pas. Je vous spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Donc allez, on se retrouve tout à l'heure à la prochaine vidéo. Allez, ciao.